Hello everyone, my name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. So for today's video, papakita ko lang sa inyo ang mga best buy ko during the Shopee 1010 sale. Mga outfit to, t-shirts and shorts. Ito na, papakita ko na sa Ito, ang mga t-shirt ng mga sports t-shirt na cotton lang siya. Tatlo yung binili ko, iba-ibang design. So, ito is um, laminated print ba tawag dito. So, eh, pero pag pin, ano to eh, pag madilim, umiilaw siya. O, nagre-reflect. Ayan. Reflectorize to pag gabi. Susukatin na natin. Isang size lang siya. Eh. Ito ay Converse. Adidas. Medyo na-disappoint lang ako dito sa isang design, yung Converse. Meron siyang mga ano eh. Ayun o. Oh, hindi buo. May damage siya. Pero na-inform ko naman yung supplier or yung yung seller. Nabili ko to sa pakita ko sa inyo yung store nila. It's melodyfashion.ph Dito, hindi pala to mga sponsored ah. So, ito yung star nila so yun, Melody Passion PH and it's nabili ko to for 38 pesos lang each free delivery pag ano, syempre pag Shopee 1010 sale or every sale nila free delivery basta may voucher ka so next punta naman tayo dito sa mga shorts shorts ayan, <laughs> maliliit na shorts to actually pambahay lang talaga pero murang-mura lang to uh, ayan tatlo din yung binili ko and ang pangalan ng store ay BF017 so it's 32 pesos lang each Ayan ang store niya. Pakatin ko ha. Ah. Pakita ko sa inyo kung gaano kaikli. Ito yung kulay green. Yan yung kulay green. So, ang ganda naman. Ito yung rose pink. Pink or peach? Ewan ko and the blue. Ayan. Diba, murang-mura. Balik naman tayo sa t-shirt. Ayan. Green, maroon, blue. Nabili ko siya sa Wang Songbo na shops and it's 65 pesos. So, ito yung shop niya. Guys, one size lang din to. Ayon. Ngayon naman, tingnan natin itong isa. 37 pesos. Dito ko siya nabilit kay Allen Kang. Ayan, Allen Kang. pa mga We Bears na t-shirt. Bili ko to sa 41 pesos lang siya sa sa NZ LPK na store. Ito yung pangalan ng store. Hindi po ito mga sponsor. So sana yung mga nabanggit ko mga store <laughs> sa Shopee, baka naman mag-sponsor kayo sa akin. So, it's 41 pesos each. So, yung mga kapag may nagugustuhan pala kayo sa mga pinakita ko, i-search nyo na. And kapag yung price nila is mataas, ilagay nyo lang sa cart. Tapos every time, i-check-check nyo, bigla-bigla kasi bumababa yung presyo. And minsan, pag ano na, sale time nila, 11-11, susunod is 11-11, then 12-12, makikita mo doon, mababa na yung presyo, saka mo na i-purchase nyo na agad. size lang siya. Fit na fit pala ito. So, kailangan natin siyang i-ano. <laughs> suotin palagi because dahil siguro sa print, ang ganda ng print niya. Kaya siguro, hindi siya nai-stretch masyado. So yun yung mga damit na na-purchase ko sa Lazada na pangbahay lang at murang-mura lang. So, sana nagka-idea kayo or nagustuhan nyo yung mga naipakita ko. Ang tekniko kasi is nag-check ako tuwing early sale. May early sale tapos pag o kaya dyan nagbabrowse-browse ako sa early sale. Tapos pag may nagustuhan ako, ilalagay ko sa cart ko and kapag sobrang mura naman talaga, check out ko na agad. Pero pag hindi pa ako kumbinsido sa price, hihintayin ko yung uh, monthly sale nila. So, ayun, saka ko na siya i-check out. That's it friends. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate, much love. Peace out.